تم نشر الذاكر رصد عدو في اي هلال متحركة Oh putain, oh putain, le mec. T'as un shoot, frère. Oh là là, t'as un shoot, ma gueule. آخر لاعب باق كان قتالا جيدا تم محوه عدو واحد سقط ثلاثة تبقت ثلاثون ثانية تفوق جماعي خف Omen, tu ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم أضع الحارس Go sit, you have, uh, you have tambour. Uh, you have uh, arrest. To arrest, you don't go to, to sit. It's, that's terrible. آخر لاعب باق تبقى عدو واحد لن تفيدهم مخططاتهم العتيقة لوقت طويل Go mid. تبقى عدو واحد ويندوز لاست حققنا الفوز بفضل تركيزنا تابعوا على ذات المنوال Gray. Oh man, smoke uh, the, the window, please. أضع الحارس هنا هناك Smoke here, please. يجب علي إيقاف رينا المعادية. هنا أضع قنبلة قنابل متحركة تم نشر الساتر. What are you doing? عدو واحد سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمان أعيد التلقيم ظلال متحركة تم نشر الساتر وي اسمك ايه؟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 تبقت 30 ثانية. نايس بوز جي Go ult, go ult. نايس ترولينج تبقت عشر ثوان Don't play OP, please don't play OP. Gun, gun, gun. واو واو واو. واحد. هذا المكان واو ولكنه Waouh, oh, man, waouh. cringe. Non paye OP الاستسلام تبقى عدو واحد نهجم أتفهمون؟ سلاح هنا ثبت المدفع إلى الأمام Go, go, go, go, go. Please, please, go, man, please. Go pick. Uh, جار حجب الرؤية إصابة بالرأس Yes, go plan, go plan. Go on the seat. تفوق جماعي. On the seat. لقد ماتوا تحت أحذيتنا. سوف أسترد ما يخصني. أضع الحارس. جاراتي هنا المحتل أعيد التلقيم عدو واحد آخر جولة في الشوط سنخسر كل شيء بعد هذا أنفقوا المال نو جوبي جوبي أكثركم Let's go عدو واحد تبديل الجبهات الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك هنا هنا أحتاج هذا هذا أضع الحارس أحتاج من يشتري هذه؟ أحتاج من يشتري هذه؟ أحتاج إمدادا أضع قنبلة سر تم نشر الساتر هنا هنا أعيد التلقيم قنبلة أطلقت قنبلة سد سلاح هنا سقطت ال spike في اي رصدت ال spike في اي لاجلك تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق نفدت الشحن واحد منا على الأقل سيكون خلفه المدفع أضع روبوت الإنذار احذروا يس أوكي سي سي عدد من الأعداء في C سقطت ال spike في C هل سبايك هنا رينا ان ويندا بكيفو Careful Omen هنا رصد عدو في سينا لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية هنا زرعت السبايك تبقى عدو واحد أمره. الجميع من الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتادي Ok, سي سي سي سي سي سي si. البصر رصد عدو في سي رصد عدو في سي أعيد تلقيم رصد عدو في سي آخر لاعب باق نايس نايس تشامبيون لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم قد اقتفيت أثركم زرعت السبايك آخر لاعب باقٍ تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم أعيد التلقيم سيخافون أعيد التلقيم آخر لاعب ضاق تبقى عدو واحد بس. تبقى في الموت جي جي جي جي انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم الحارس أي سقطت السبايك في A الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر Spike VC. عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية سأعاني زرعت السبايك آخر لاعب باق أداء رائع إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل أيمكنني الحصول على الأمر بسرعة ثبت المسلمين ولكن هل هم نسخة طبق الأصل منا؟ لدي أحتاج هذا أضع الحارس حان وقت الاختبار الميداني A. رصد عدو في اي سقطت ال spike في اي نقطة الفوز سنرشدهم إلى حيث يرقدون إلى الأبد هناك petit جاي go hier. بليز KJ. Mid. سقطت السبايك في بي رصد عدو في الوسط تبقى عدو واحد أطلب البصر أعيد نايس سلام فاز المدافعون أشعر بالملل